On sort dans la rue, une belle tendue. En sort dans la rue, une belle tendue, on s'y habitue. Le virus, le virus, le virus.

nécessite un tissu. le virus sous mes dessus. Il se tue, il se tue, il se met dessus Dans mon tissu, il se tue. Il se tue. se sont dans la rue. se sont dans la rue. On sort dans la rue, une main tendue, on s'y habitue. On s'y habitue. On sort dans la rue, on sort dans la rue, une ne tendue, on s'y habitue. Le Sortir dans la rue, me est tendue, je suis habitué. Le virus se... nécessite un tissu. Il nécessite un tissu, nécessite un tissu. Le virus met dessus. Nécessite un tissu, le virus se dessus. Il se tue, il se met dessus. Nécessite un tissu, nécessite un tissu. Ne sur ma dessus. Bienvenue sur ma dessus. Nécessite un tissu, nécessite un tissu. Nécessite un tissu. Sur mon dessus. Il est dessus dans mon tissu. Il se tue tissu, nécessite un tissu, il se met dessus. Dans la rue, il m'est tendu. Dans la rue, une main tendue dans la rue. On s'y habitue. Une main tendue dans la rue. Il ne m'étendait, il ne m'étendait dans la rue, aussi abattu, aussi abattu. Le Dieu sait, il ne m'étendait dans la rue. nécessite un tissu, nécessite un tissu, nécessite un tissu, nécessite un tissu, le dessus. Il est dessus, nécessite un tissu, nécessite un tissu, et il est dessus. Il